असलम फ्रेंड्स मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनरी टी दोस्तों आज हम बात करेंगे ये स्टार सेट का रिसीवर है S R S two five H D ठीक है डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर है एच डी रिसीवर है तो ये इसकी H D M I U S B और L N B N R T video ठीक है तो इसमें फॉल्ट क्या है कि ये ऑन नहीं हो रहा ठीक है इसकी रेड लाइट जो है ब्लिंक करती है बस इसके अलावा कोई रिस्पांस नहीं देती यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये ये देख सकते हैं रेड लाइट इसकी ब्लिंक करती है बस वो एक दफ़ा ब्लिंक करती है बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा ठीक है ये आप देख सकते हैं इसकी एक रेड लाइट बस ब्लिंक करती है इसके अलावा कोई सेट जो रिसीवर है वो ऑन नहीं हो रहा ठीक है तो बहरहाल चलो मैंने कवर को रिमूव किया हुआ है तो मैं इसको देखता हूँ तो जी ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है ठीक है ये इसका दूसरा बोर्ड लगा हुआ है मेन बोर्ड है तो इसकी पावर सप्लाई जो है वो आउटपुट दे रही है हमें बारह वोल्ट दे सॉरी बीस वोल्ट पंद्रह ग्राउंड और फाइव वोल्ट ठीक है ये तीन वोल्ट हमें मिलने चाहिए तो इस जिसकी इसकी तीन सप्लाई हैं ठीक है बीस वोल्ट ठीक है बीस वोल्ट हैं इसके साथ पंद्रह वोल्ट हैं फिर ग्राउंड है और इसके अलावा फाइव वोल्ट हैं ठीक है स्टैंड बाई के फाइव वोल्ट हैं तो भारत चलो इसको देखते हैं कि इस आखिर इसमें फॉल्ट क्या है ठीक है सबसे पहले हम पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे इसको पावर देते हैं इसके आउटपुट so good ये हमें बोलते हैं ट्वेंटी नाइन ठीक है इसके साथ ट्वेंटी वन ठीक है तो इसके साथ 2.5 जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए वो 5 पॉइंट फाइव वोल्ट जो है वो 2.5 वोल्ट हमें दे रहा है तो हमें जब तक 5 वोल्ट स्टैंड बाई के वोल्ट पूरे नहीं मिलेंगे तो सेट हमारा ऑन नहीं होगा ठीक है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं पावर को पावर के अक्सर इसमें फॉल्ट जो कैपेसिटर का फॉल्ट होता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं देखने में कैपेसिटर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं ठीक है तो हमें ये जो फाइव वोल्ट वाला कैपेसिटर है ये फाइव वोल्ट पे के ऊपर ऐड किया है ये है सोलह वोल्ट का ठीक है हम इसको चेंज करेंगे देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है हम इसको चेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं कैपेसिटर को जी ये मैंने इसको रिमूव कर लिया ये सोलह वोल्ट का पेस्टर है तो सोलह वोल्ट ठीक तो है इसकी जगह पे हम ये ऐड करेंगे जी मैंने ये लगा दिया इसको तो ये हमें फाइव वोल्ट जो है वो स्टैंड बाई के वो पूरे नहीं दे, रहा था जिसकी वजह से हमारा स्टैटिक रिसीवर है वो आने वाला था ठीक है टू पॉइंट कुछ वोल्ट मिल रहे थे जो कि स्टैंड बाई के लिए पूरे वोल्ट नहीं थे तो अब हम इसको बता देते तो अब हम इसको पावर देंगे पावर देके पहले वोल्ट चेक करते हैं इसे सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे ये इसकी ग्राउंड तो ये देख सकते हैं अब हमें वोल्ट मिल रहे हैं फाइव पॉइंट फोर वोल्ट ठीक है जब पहले कैपेसिटर चेंज करने से पहले यहाँ पे वोल्ट थे टू पॉइंट समथिंग ओके तो यहाँ पे हमें फाइव वोल्ट अब पूरे मिल चुके हैं इसलिए हम इसको अब चेक करेंगे ठीक है ये मैंने इसको तो आप देख सकते हैं इसकी रेड लाइट ऑन भी ऊपर लिखा जा चुका है ठीक है तो ये देख सकते हैं ऑन हो गया रिसीवर तो बस फॉल्ट इस कैपेसिटर का था देखने में बिल्कुल ये ठीक नहीं लग रहा है तो ये वोल्ट पूरे नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से ये हमारा सेट जो है वह ऑन नहीं हो रहा था रिसीवर ठीक है आप देख सकते हैं अभी ये इस वक्त